Саймаға, парламент мәжілісінің сайлауы 19 наурызда өтеді ғой енді соған өз үміткерлігіңізді ұсынып жатырсыз ба сол жөнінде пікіріңізді айтып жіберіңіз мен иә өзімді өзім ұсындым бірден енді мен жасырмаймын ешкімнен мен президенттік орынға күрескім келеді бірақ енді мәжілістің сайлауы болғаннан кейін өз өздеріңді ұсынуларыңа құқықтарың бар дегенсін мен өзімді өзім ұсындым міне жаңа хабар алдым ерден келіп э, э, жаңағы сіз, сізге қатысты жауаптарын дайындап қойдық жақсы дедім ерден келемін қатысуым керек арыз жазып қойдыңыз ба арыз иә жазып бәрін тиісті түрде өмірбаянымды барлығын не заң бойынша не керек деді бәрін орындадым құрметті қазақ елі қазақстан республикасы парламент мәжілісінің сайлауы 2023 жылдың 19 наурызында өтетіні бәрімізге белгілі осыған орай сайлауға халықтың арасынан да қарапайым азаматтар қатысуға мүмкіндігі бар дегесін қазақстан республикасының қоғам қайраткері жазушы заңгер әрі қазақстан республикасының президенттігіне екі мәрте үміткер болған тұлға өтен сәлім сағындықұлы да өзінің үміткерлігін депутат болуға ұсынып жатқанын жайы бар сайлау комиссиясына өзінің арызын қалдырыпты енді біз қазақ кезет ютуб арнасы сәлмағаның сайлау комиссиясына қалдырып кеткен арызы бойынша жауап алуға келген едік ол жауабы мынандай болды сіз бар ғой айтып отырмын ғой дан тоғыздан жиырма екіге шейін пропискада тұрмағансыз шыққансыз да қайтып пропискада тұрмағансыз сонда он жыл осы жерде официально тұру керек па пропискада он жыл он жыл қазақстанда тұру керек қазақстанда иә қай күні пропискадан шықтың, сол күні қайтып пропискада тұру керек заң сондай а енді пропискаға тұрмадыңыз сіз қазақстанда тұрып жатсыз сөз жоқ иә но пропискада жоқ жоқ пропискаға мен неге шығамын мен неге шығамын пропискадан шыққан жоқ. сұраңыз неге шыққан жоқпын прописка жоқ жоқ сіз пропискадан шыққансыз пропискадан шыққансыз маған міне көші жоқ жоқ мен не істеймін қай жаққа барамын пропискаға мен бір жер барған жоқпын қағаз бар ма прописка он тоғызыншы июль жиырма бірінші жылы сіз өзіңіз арыз жазғансыз арыз жазып пропискадан шыққансыз снят по заявлению собственника жилья деп тұр сайлау комиссиясына келдім маған жаңа айтып жатыр сіз он жыл тұрмағансыз сіз он тұрақты он жыл тұрған жоқсыз ал мен он жыл тұрмай мен қайда барамын мен астанадан алматыға көшіп келдім астанаға екі мың оныншы жылы алматыдан бір жола шықтым да себебі мында үй алдым үй алғаннан кейін сол үйде тұрып жатырмын ешқайда кеткен жоқпын енді оны ол ақпараттарды қайдан білуге болады қайда бар? көші қоннан Көшқон. көші қон бар, көші қонына барып көрсет маған менің қолыммен жазылған білейік соны бірге иә, барайық қазір иә. бірге барайық иә, иә енді біз мен бірге не үшін тіркеуден шығып қалғанын және 10 жыл тұрақты тіркеуде жоқ екенін білейік деп бірден көші қызметі басқармасына барған болатынбыз оның да жауабы былай болды мен ана сайлау комиссияны тіркеп берді мәжіліске депутаттыққа сіз қазақстан азаматсыз ба аға иә сіз екі жүз оныншы кабинетке жоқ маған сол жауап беріпті мен иә. он жыл тұрмайды деп енді соны үшінші кабинетке барасыз қазір былай коридорға шығыңыз солға қарай бұрылуыңызда ең соңғы оң кабинет екі жүз он үш қазақша біле ма он екі жүз он он екі жүз он әрине біледі аға білсе болды ғой маған голубой болмаса болды <laughs> 10 Temmuz. Bravo. Tamam on değil. Bir gün olsa tamam on. bu. ne yok, ну, сол маған не керек кім жауапты беріп жүр сайлау комиссияға мен жаңа он жыл тұрмын мәслихат па или мәжіліске соны айтып жіберші лейтенант қараңыз ертең руководство таңертең болады бүгін бастық жоқ по семейным обстоятельствам. по семейным, да не обстоятельствам, не по семейным. Он басы жағдай. Он иә. Қазір жүр, лейтенант. Сосын ертең таңертең келіңіз. нешеде Тоғызда тоғыздан бола ма иә жауап береді сізге ответ не үшін берді көрсетіңізші қағаз бар ма көрсетші кому қараңыз қазақша сөйлесейші мен бәлен бәлен прокурорға қазір ағай орысша сөйлесеңіздер жауабын береміз сізге уайымдамаңыз жоқ ертең басып көбейген уайымдаймын орысша сөйлейтін бәрі қазақша сөйлейді бізде все мына қызды неге үйретпегендер үйренеді ғой әлі жас бұл чукоткадан келген сияқты Аскарбек сіз Чукотка. көрдің бе міне ана қызы мына жерге Все, жатып мен, мен көрдім ертең тоғызда анар амантайна болады бастық сосын сізге кім жарайды. анар ма анар амантайна а ол жұмақ қайда кабинет оның напротив прям екі жүз он екі напротив кабинет. екі жүз екі жүз он екі жақсы онда сізде факт ә, регистрация болған жоқ ол сізге айтып жатыр сегіз жыл сіз тұрдыңыз иә иә мен тұрдым тіркелдім ғой екі мың онда келіп үй сатылып өз үйі ғой сол мен он үш жыл үй жоқ сол базада бұл өз несімен жазған дейді арыз жазды мен сосын айналайын екі рет президентке түстім он бірінші жыл мен мен он бірінші жыл бірінші или екінші бірінші или екінші не ол мәжіліс бірінші екінші ал жақсы ол екі маған айтыңызшы өтен сәлім саулу ай қараңыз енді орысша сөйлеме ұят болады жақсы сау болыңыздар жақсы сау болыңыздар орысша сөйлейсіздер адамды қорқытып ал жақсы сау болыңыздар кіре орысша сөйлейтін одологиялар қаптап кеткен гомосексуалистер айтамын орысша сөйлемеңдер қазақстанда голубойлар көп шала қазақтар ана майорға жақсы келді нетіп жатыр енді мынау айналайын кадут маған мәжбүр болып жатыр қазақша сөйлемеңдер деп это біз құрту керек орысша сөйлейтін қазақтың жалпы мынау э, сайлау енді белгілі ғой қазақстанда қалай өтетіні бірақ осы жолғы парламент мәжілісінің сайлауына халық болып белсенділер қатысамыз деп жатыр біздің алматыдағы белсенділер жан жақтан қазақстан бойынша қалай өтеді деп ойлайсыз сайлау қалай өтеді жалпы біз енді біріншіден ақиқатына келейік бізде белсенді деп кімді айтып жатыр ана бір жерін көбірек біреу шулай ма көбірек айқайлай бірден белсенді болып шыға келеді бірден белсенді аталады ал ол мысалға мен саясатпен 86 жылдан бері араласып жүрмін 86 жылдан бері мен мына қазір қатысып жатқандарды қазір араласып жатқандардың біреуін де білмеймін арон атабектен қасен қожа ахметтен қалдыбек марқұм тие кинооператор кинорежиссер болды осы үшеуінен басқа мен ешкімді де көрген жоқпын сосын жаңағы желтоқсанның төрайымын кейін мына желтоқсан айқай шу басталған сексен тоғыз содан бері оны білемін қалған басқа біреуін мен көрген емеспін де білген емеспін де білмеймін де танымаймын да сонда мен белсенді дегенді көбісін енді халық айтқысы келсе қазақ айтады ғой қазаншының еркі бар құлақ қайдан шығарар деп халық айтқысы келсе халық айта айтсын аузын жаппай қақпақ болмай ешкімге де сонда олардың белсенді ма белсенді емес ол уақыт көрсетеді сайлау жөнінде айтып жіберсеңіз сайлау қалай өтеді әділ өтеді деп ойлайсыз ба сайлау әділ өтпейді бұл несі жасырамыз ресей империясында әділдік болған жоқ ресей империясында жемқорлық сыбайластық парақорлық ол ресей империясының өзінің әдет ғұрпы болған парақорлық жемқорлық сыбайластық ресей империяның біз билігінде болдық билігінде болдық қарауында емес билігінде болдық одан мына большевиктер келді бұлар да ресей империясының тәрбиесін алған большевиктер Бұларда билікті алғаннан кейін бірінші петрдің бірінші бұлардың ұққан ең көкейтесті мәселесі бірінші петр пара алуға шектеу жасаған жоқ ол айтатын еді қызметкерлерге сендер алыңдар сендер алыңдар шектемеймін сендерді бірақ жұмыстарыңды істеңдер оның не үшін не үшін жасалынды параны алуды заңдандырғаны ана параны алған адам амал жоқ патшаға бағынады билігінен шыға алмайды себебі патша біледі ғой ол кімнен не үшін қанша алған сол патша керек кезінде кез келген уақытта қай қайсысын жұдырығына алуға мүмкіншілігі болды большевиктер келгесін большевиктер сондай саясат жүргізді бұлар жемқорлықты сыбайлас бұлар негізінде большевиктер фашизмнің мемлекетін құрды ғой фашизмнің себебі не жасыратыны бар совет мемлекеті өзінің құрған заманында алпыс жетпіс миллион халықты қырып тастады ол екінші дүниежүзілік соғысы дейді ғой елу миллион халық өлді дейді екінші дүниежүзілік соғысында большевиктер алпыс жетпіс миллион халықты қырып тастады соның ішінде 5 миллион үш жүз мың қазақты қырды он миллионға жуық украиндарды қырды сондықтан ол біз бір жағынан мына гитлерге рахмет айтамын соғысты бастаған үшін егер де гитлер соғысты бастамағанда орыстар украиндар да қазақтар да түгел қырып тастайтын еді бізді тек осы соғыс аман сау алып қалды соғыстың арқасында аман сау қалдық. сондықтан назарбаев келді бұл кімнен тәрбие алды кімнің арбасына мінсең соның әнін айт дейді бұл да коммунист коммунистер бәрі жағалай жеп жатпай жүрген жебірлер мен енді заң орнында қызмет жасадым ғой мен көрдім ғой колхоздың басқармаларын совхоздың директорлерін кәсіпорындардың бас бухгалтерлерін кәсіпорындардың директорлерін, бастықтарын бәрі жеумен айналысты жеумен ол кезде қазіргідей ашық ала алмайды бірақ жасырын түрде бәрін алып жүрді қазір мысалға мерседес алып берсе ол кезде мерседес алып бермейді бір қой әкеліп береді әрі кетсе ең қиын мәселе болса бір жылға әкеліп береді ол ол заманда ауыр мәселе болды себебі нан 16 алты тиын болды бағасы нан қазір нан деген 200-400 теңге тұрады ол кезде нан 16 тиын соны сен салыстыр 16 тиын мен 400 теңгені айырмашылығы сұмдық зор сондықтан назарбаев келді бұл жебірлердің мемлекетін құрды бұл сонда бір жиналысты өткізіп жатқанда ашық айтты ғой Я каждого из вас могу взять за руки и отвезти куда следует. Я знаю, чем вы занимаетесь. Бұл біліп тұр кім не алып жатқанын қанша алып жатқанын неге алып жатқанын себебі бұл ішінде қатысып отыр біз ана митталдың тарихын білемін Машкеев, Шудиев, ибрагимовтардың тарихын білемін қалай байғандарын бәрінде де назарбаев араласып отыр қатысып отыр назарбаев көкей несімен пісмилласымен бәрі істелінді назарбаевтың бала шағасымен ең тіпті жаман сантехник болған інісі болады, ол да миллиардер болмады. ал міне осы жебірлер мемлекеттің басына келді назарбаев келгеннен бастап бір әділ заңды сайлау өткен жоқ ең бірінші президенттік сайлауында қарсыласы жоқ жалғыз өзі шығып жатыр ақтөбеде мен 91 жыл кездестім облыстық партия комитетінің кеңсесінде облыстық ол кезде мәслихатты өзгертіп кейін қарай сонда кездесті мен сонда шығып жиналыста айттым бұл сайлау емес дедім бұл сайланды бұл өзін өзі сайлап жатыр жоқ қой қарсыласы мен айттым мен неге э, жібермейсіздер бұл өзін өзі сайланды содан кейін бүкіл сайлауларды солай өткізді мәжілістікі болсын сенаттікі болсын мәслихаттікі болсын сондықтан ауру қалса да әдет қалмайды деген енді тоқаев қаяқтың баласы ол да мынаның құлдарының біреуі назарбаевтың құлдарының біреуі ұяда не көрсең не ұшқанда соны көресің не білсең ұшқанда соны көресің дейді бұл не білді ұясында осы алдауды жеуді үйренді білді міне соны істеп жатыр келгенде бұл айтты тоқаев заң бұзушылық енді болмайды конституция бұзу енді болмайды деді деді бірақ бірден өзі бұзды конституцияны оған 32 өзгерісті енгізді сайлау туралы заңын өзгерді бәрін өзінің ыңғайына қарап келтіріп алды бәрін өзінің ыңғайына өзінің билігінен шықпайтындай қылып өткізді конституциясын толықтырып референдумды өткізді құрылтайын құрып алды назарбаев өзінің қалта қоғамын құрып алды, ассамблея халықтар ассамблеясын бұл өзінің құрылтайын құрып алды жеке құрылтайын президенттік сайлауын екінші рет өткізді бұл бірінші рет өткізді баяғы назарбаев оны тағайындап кетті президентке тағайындап кетті бұл сосын өзі сайлап алды өзі президенттікке содан кейін қайтадан сайлауды өткізді қайтадан өзін сайлап алды міне президенттік сайлауын жаңадан өткізіп өзін қайтадан сайлап алды жетпіс пайыз жетпіс екі пайыз дауыс жинады деп ал референдумға мен айтып отырмын он жиырма шақты пайыз адам қатысты жоқ референдумға 80 пайыз халық қатысты деп құлаққа лапшаны іліп әліп нені заңдандырды референдумды не дейсіз енді міне президентке өзі сайланып алды енді бұның қысылып отқаны не жасыратыны бар бұл қорқады назарбаевтан бұл себе жасыратын жоқ қазіргі уақытта президент болып отқан әлі назарбаев тоқаев тек аты президенттігін биліктің бәрі назарбаевта тоқаев өз еркімен ештеңе де істей алмайды істегісі де істей алмайды себебі бұл ананың құлы құлы болған ештеңе істей алмайды бірақ бұл өзінше шыққысы келеді ананың қаруынан қалай шыққысы келеді бұл барлығы назарбаевтың малайлары болды ғой депутаттың бәрі әкімдердің бәрі облыстық мәслихаттарда мәжілісте сенатта бәрі назарбаевтың малайлары болды енді бұл өздеріне өзіне малайларын жинағысы келеді тоқаев өзіне ыңғайлы өзінің айтқанын істейтін бірақ назарбаевтың айтқанына шыға алмайды путин мен назарбаевтың айтқаны бұл шыға алмайды бұл құл отырған байланып тұр мына білдіп мына екі қол шынжыр байлағандай кісен салғандай тамағы қылғынып отқа. бүгінгі күні тоқаев балта мен арқанның екі ортасында тұр Архан деген не арқан деген я өзі асылып өлу керек себебі мына бүкіл қылмыстар ашылады енді келеді ашылып я орнынан кету керек өз еркімен балта деген сөз ол бұл сотталады Сен бұның қылмыстары қазір айқын бәрі ақиқат жасыратын дым да жоқ жасыра алмайды да ең үлкен қылмысы алматы 238 қазағымызды өлтіріп тастады геноцид бұл тап 168-ші бабыр қылмысты кодекстің бұл ең ауыр жаза өмірлікке сотталатын а ату жазасы болғанда бұл атылатын еді қалы жау болып деп енді бәріне де құлақ лапшан ілді жиырма мың ланкист дайындалған шетелде қазақстанға шабуыл жасап қазақстанды әуежайын басып алды әкімшікті өртеді әлен қылды бәлен қылды көшеде бітпітсін шығарды халықтар шошындырды тонады ұрды соқты ұрлады деп бір ланкисті көрген жоқпыз ғой ланкисті қайдан қолдан жасап сөйт, кімнен а біздің мына қазақтың балдарын ұрып соғып өтекпен күйдіріп бастарына қайнаған шәйнекпен суды құйдырып солай қылмыс жасады бұл сотталуға дайын тұрған адам тоқаев дайын тұр сотталу Сонда айтып отыр бұл арқан мен балтаның екі ортасында тұр Я иә, бұл әбден бәрі беті қара болып ашылғаннан кейін назар бұл жақта қазір шешілетін мәселе украинада ресей жеңілсе ресей ол жеңілетін ол ақиқат бәрі қазір ешкімді жасырып жатқан жоқ жеңілсе тоқаев амал жоқ бұға тура келеді назарбаевтың да қадірі кетеді онда вот сол кезде тоқаев я асылып өледі я өз еркімен орнынан кетеді я болмаса ана балта деп отыру екінші жағынан тұрған я бұл сотталады ұстап қамалып міне қазір перудың президенті қылмысқа тартып жатыр мына венесуэланың президенті қылмысқа тартып жатыр жаңағы қылмыстары ашылып е бізде де тоқаевтың қылмыстары бәрі ақиқат назарбаевтың жеген ішкен ол құпия емес ешкімге бәріне де белгілі енді тоқаевтың қазақша айтқанда көтінің боғы сыртқа шығып жатыр шығып тұр бәрі ол ешкім жасыра алмайды ол өзі де жасыра алмайды сол өзінше енді өзінің қол мәжілісін жасап алсы өзінің қол мәжілісін мәжіліске енді мына мен де түсіп жатырмын бүгін енді ел тірегі партиясының төрағасымен кездестік ол мына түркістан облысынан сол жерден сайланып жатыр аға деді маған мен енді айттым жолың болсын тілекшімін саған мен енді қай қазаққа да тілейтінім тек амандық пен саулық қой тілекшімін дедім вот бұл қайткенде де өзінің адамдарын өткізуге тырысады міне қазір естіп жатырмын серік Абдрахман шыққысы келеді сайлауға серік абдрахманов бәлен бір депутат болды бір саусаққа саусақ тигізіп бірдеңе істеді ма қазақ үшін қайсарып депутат болды бірдеңе істеді ма депутаттан түскеннен кейін бұлар келіп айда айқай шу шығара бастады назарбаевты сынайды мен назарбаевтың түкірігі жерге түспей кәдімгі аспанға төбесін тіреп тұрған кезде мен сол кезде айтып отырмын назарбаев жиі бір қылмыскер деп бұлар анау орнынан түскеннен кейін депутаттан айырылып бұлар сынай бастады назарбаевты а бірақ тоқаевты біреуді сынап жатқан жоқ біреуі сынаған жоқ біреуі тілінің ұшынан шығарған жоқ тоқаевтың мына алматыда сегіз қазақты аттырды жиырма мың ланкист мемлекетке шабуыл жасады деп ал өтіріктің бәрі айқын ал оның үстіне Біркен ұлттар ұйымы ресейді террористік мемлекеті деп ресми түрде жариялады террористікті жариялап жатқан қолдап жатқан мемлекет деді ал осыдан кейін қазақстан қалай ресеймен қарым қатынас жүреді достық қалай сауда саттық жасайды ал оның үстіне қазір қауіпті жағдай бізге туды қазақстанға үш миллион орыс келді ал ол орыс келді ма әлде орыстың әскерлері келді ма баяғы марқұм теберсін шыңғысхан қытайдың бір қаласын басып алғанда ол э, саудагерлерді жіберді қалаға себебі ана қала берілген жоқ алтай өзін өзі қорғап бұл шабуылға барған жоқ халықтар э, әскерлерін қырмай деп саудегерлер кетті сауда жасап э, сол саудегерлердің арасында жауынгерлер кетті кетті түнде қақпаны ашып қаланы басып алуға жағдай жасады міне қазір үш миллион орыс келді дейді оны еңбекпен қамту комитет айтып жатыр үш миллион орыс келді дейді ал үш миллионның ішінде ол путиннің жаңа саясаты ол түсінді украинаға баса алмады бір жетте басып аламын деп жатыр еді ол киевті үш төрт күнде басып аламын деп ойлағаны болмай қалды Қазақстанда қулық жасап жатыр мына үш миллион орысты әкелді бұл үш миллионның ішінде бір жүз мың орыс жауынгер болса да әбден жарайды бізді басып алуға себебі мында әскери нелер бар орындар бар қазақстанда қару жарағы жетеді не керек десең де танкі керек па бтр керек па шытырлақтар керек па тапанша керек па жарғыштар керек па оқтар керек па бәрі де тегін киім кешегі де бар әскери ол дайын тұр орыстар ол тоқаев әдейі кіргізді сосын міне қазір қарап жатырмыз тоқаев орыстарға жағдай жасап жатыр өзі мақтанып айтты я дал распоряжение чтобы предоставить все условия для быстрого трудоустройства, для прописки, для ЖСН дало, получения ИИН, бәрін дайын тұр дейді орыстарға бәрі дайын қазақтарды кіргізбейді қазақтарды өткізбейді қаншама қазақ жүр көшеде қаңғып жүрген үйсіз қазақ қанша үй салынып жатыр қазақ үйсіз қаңғып жүр иә. ал орыстар келді міне пәтер іздеген орысты көріп жатқан жоқпын мен мен естіген жоқ орыстар пәтер іздеп жүр деп қайда кетті ол екі үш миллион орыс ал оларға бәрі дайын сөз дайын деген сөз бәрін беріп қой дайын ғой ол бұларға бәрі дайын деген сөз ол мына жерде орыстар өздері дайындап жатыр енді мына қарашы бүкіл әлем санкцияны жасап отыр орыстарға сауда саттық жағынан тұрып қалды бұлар енді қарашы мына жарнамада көрсетіп жатыр о жиһаздар ресей прямые поставки с фабрик мебельных фабрик дейді орыстың бәрі беті бері қарай бұрылып кетті бізге сатып жатыр тоқаев қулық жасап мына шетелден енді орыстар танкілерін бтрлерін шығара алмай қалды неге себебі оларда анау қолданатын тексергіш, қарауғы, жортқыш жорамалдағыш құралдары бәрі шетелден келген жапониядан германиядан финляндиядан швециядан оны тоқаев алып жатыр тоқаев алып бірақ қытайға орыстарға беріп жатыр орыстар алып жатыр негізінде европа әлем бізге санкция салса да өте дұрыс болады себебі тоқай тоқаев бүгінгі күні бұл таза жау әлемге себебі енді бүкіл әлемнің мемлекеттері ашық айтты әскерлерін орыстар шығарсын тоқаев оны қолдаған жоқ әскер шығармас тұра берсін деді өзі өз басына ең бірінші айтты мен ана қырымды басып алды донбасс пен луганскіні аннексия жасалды деп санамаймын деді ол сол кезде өзінің бетін ашты өзінің кім екенін білдірді көпшілікке сондықтан тоқаевты күні періштеге айналдырудың қажеті жоқ бұл таза шайтан шайтан болғанда жай шайтан емес қан ішер шайтан қазақты жұтып алуға тұрған дайын тұрған шайтан о міне бұл талап сосын бұл қазақша білмейді қазақша білмеген енді қалай ол елді басқарады мемлекет тілін білмейтін адам ал оны біздің көптеген надандар оны ойлағысы келмейді мына миға кіріп жатқан жоқ ештеңе сондықтан міне мына сайлаулар мерзімінен тыс уақытын бұзып болып жатқан президенттен бастап конституция 32 жаңағы баптарды өзгертіп түрліше түрліше анау мынау әрекеттер жасап осының бәрі тоқаев назарбаевпен ақылдасып істеп жатыр ол анау өзінің миы жетпейді ондайға ол өзі басқарып көрген жоқ а анау назарбаев ол мынаны оқытып жатыр бірақ бұл енді қулық жасағысы келеді тоқаев назарбаевтың билігіне шыққысы келеді керек те шығар а бірақ шыға алмайды себебі бұл ойламады ана терең бұның несі байлау тұр путинде де тұр назарбаев тұр путин тұр ғой назарбаев путинмен жақсы ғой е секіре алмайды бұл секіріп кете алмайды секіріп кете алмағаны бұл сол тек түрлі қилық қулықтар жасап арамдықтардың бәрін жасап жатыр сол мына сайлау сол арамдықтың бір саясатының белгісі бұнда сол арамдықпен ердің әрине кілең өзіне берік өзіне жақын өзінің сөзін сөйлейтін өзінің айтқанынан шыға алмайтын адамдарды итеруге кіргізуге тырысады бұл өлседі қайтседе ішеді сондықтан ол мына сайлау әділ болады заңды болады өзі қазақстанда заң деген жоқ қой мен әрқашан айтамын қазақстанда заң жоқ тек айтамыз қазақстанда конституция бар деп конституция бізде бізде қазақстанда конституция жаңағы қалтаға салған блокнот сияқты себебі ана назарбаев ашады да тоқсан жыл қабылдады 95 жыл жаңасын қабылдады жаңасын қабылдады 95 жыл мына 19 жылға орнынан кеткенге дейін 1100 өзгеріс енгізді ішіне тоқаев келді шамалы уақыттың ішінде 32 өзгеріс енгізді жапонияда бір жыл тоғыз ата конституцияға бірде бір нүктені өзгерткен жоқ бірде бір әріпті қосқан жоқ бірде бір сөзді өзгерткен жоқ америкада 1790 жыл қабылдаған декларацияны заң жинағы он ақ өзгеріс тоқсаныншы жылы он ақ өзгеріс енгіздірген он ақ ол 1790 жыл мына 1990 200 мына отыз жыл өтті сонда он ақ өзгеріс енгіздіріп отыр жапония бірде бір өзгеріс жоқ а біздің жаңа конституция бұл қол кітап сияқты қалта кітап сияқты назарбаев ойнады кітаппен жазып тоқтайды да жазады так мынау жазып енді мынауды тоқтап жаңағы ферманың управляющийлері сияқты так мына мына қойға мына жем бердік так мына жерде қойларға жем бердік мыналарды мал дәрігерлер қарады мына мал дәрігер қараған жоқ бұл да сондай біздің конституциямыз аты бар да заты жоқ а халықты ашық айтуымыз керек қазақты адам қатарына назарбаев та санаған жоқ қосқан жоқ теңеген жоқ мына депутаттар әкімдер қазақты адамға саны теңемейді тоқаевты адамды санамайды қазақ бұл орыстың тәрбиесін алған мұстафа шоқайдың айтқаны бар ғой кімнің тілінде оқысаң соның құлы боласың деп а бұл орысша оқыды қытайша оқыды ағылшынша оқыды бірақ бұл жаны қытай мен орыстарға беріліп тұр құйып тұрған бұл тастып тұр бұл қазақты адамға санамайды ешқайсы мына депутатыңның ешқайсысы мына министріңнің әкімдеріңнің біреуі де қазақты адамға санамайды қазақ адам емес бірақ қазақтың енді бұл жерде өзі кінә кінәлі бір атақты ғалымның айтқаны бар ғой егерде маған сұрақ қойса сіз есауғанды өлтіресіз ба а сіз байды өлтіресіз ба әлде ана қара шаруаны өлтіресіз ба мен қара шаруаны өлтірер едім дейді себебі ертең сайлау болғанда осы қара шаруа ананы байды құтыртатын дейді е өзі солай шынында қай патша қай не халық өзі құтыртады сол бұлар құтырады себебі әй дейтін әже жоқ қой дейтін қожа жоқ не келеді мына есінен ми қалай ауып кетеді соны олар істей береді сондықтан бұл сайлауға аса керемет үмітті үмітті етпеу керек үміттенбеу керек мына заң ойнайды енді заң тәртіпке келеді конституция заңды болады сайлау керемет жоқ сайлау керемет болмайды бұған да ердің жаңағы сымақтар шайнақтар Құртынбайлар, сандыруақтар солар керек оған дұрыс адам бармайды әрқашанда маған кедергі жасап отыратын еді баяғы алматыда жүргенде ана президентке түстім ғой екі рет түскенде де маған жоғары соттың соты мен назарбаев сотқа бергенде 11 жылы ол маған айтты сізді сайлауға қатыстырмаймын себебі сіз президенттің үстіне арыз беріп отырсыз қандай неңізбен беріп отырсыз президентке қарсы арыз беріп отырсыз дейді мен айттым мен президентке беріп жатқан жоқпын қарсы мен үміткерге қарсы беріп отырмын ол президентке үміткер болып түскеннен кейін ол президенттік орын тастау керек еді болды ол тек үміткер болу керек мен сияқты біз бірдей болуымыз керек ал ол жоқ президент болып жүр соның айтқан сөзі я полномочия складывать не буду пусть народ сам решает изберет меня президент или не изберет ой президентті кім сайламайды әрине <laughs> бәрі сайлайды оған ешқандай күдік те болмау керек қой назарбаев сайлай ма сайламаймын деп а бұл ақымақты емес бұны балтамен жіліктеп бөліп бөліп тастау керек назарбаевты ең болмаса ана даладағы ана қаңғып жүрген иттерге таратып жіберетін ананың сүйегін жеп етін жеп қойдыр, жерге сіңіп қалмасын қазақтың жеріне өспесін андай арамдар деп сондықтан бұл сайлауға мен ешқандай асып тасып бара үмітім жоқ бұл әділ өтеді таза өтеді бұның өзі мерзімінен тыс өт, өткізіп жатқанның өзі де заңсыздық енді заңсыздық міне бірінші жолы басталғаннан кейін қалғанда жалғаса береді ол сосын бұл жерде енді не жасыратыны бар қаражаттан қиынды көреді көбісі ақшадан сайлау деген ол ойыншық емес қой мен баяғыда анау ақтөбеде не сайлау түсіп жүргенде ол кезде енді мен не жасадым күй жағдайым мықты болды адамдар жалдайсың машиналар жібересің жарнаманы бересің жариялайсың газетке шығарасың ойын сияқты болды а қазір жағдай басқаша қазір ондай ол кездегідей қазіргі ақшалай жағдай жоқ қалтаға сыймай жүрген ақша жоқ қазір онда әсері көп болады иә қаражат ә. үлкен нәрсе сосын көбісіне жасыратыны бар көптеген адамдар тіпті дауыс беру үшін емес ана ақша береді соған дауыс беру үшін барады а береді мен саған он мың деп саған дауыс береді барып оған бәрібір ол кім депутат бәрібір көрмейтін адам ғой ол қазір міне соның қолынан ақшасын алды сыйлық ретінде ал ол депутатты енді қашан көреді бір құдай біледі тіпті өмірде көрмеуі де мүмкін ол депутат алдына келмейді да сол а бірақ бұған айтады мә саған бес мың теңге мен үшін дауыс бер деп болды ол жүгіріп барып дауыс бере қояды сол үшін дұрыс айтып жатыр ғой міне бәрі сатылады бізде бізде қызмет болсын депутаттық болсын кәсіп осы дипломдарды сатып алған қазір нелер шықты ғой ана анекдоттар де анекдоттар шығып жатыр ғой қазір міне э, қызметке дәрігер қызметіне енді онлайнмен оқыған студенттер қосылады жұмысқа дәрігерлерді онлайнмен диплом алып дегендер ғой ол енді оқыған жоқ қой соны сақ болыңдар деген ғой <laughs> өліп қалмаңдар деп ресейді қолдаймын деген депутат иә а кім ба оны тек партиядан ғана шығарды иә Не, ол партиядан шығар ол депутат болып өтіп кетуі мүмкін тағы да ол өйткені ол айтқан сөзі менің ойымша жаңағы тоқаевты көлеңкелеп крыша дейді ғой соны көлеңкелеп соны жоқ ол да дұрыс ол тоқаевтың көңілін аулап айтуы мүмкін себебі енді бәрі де мына орысты мақтасаң тоқаевтың көңілінен шығарсың Сенен тоқаевқа сенен артық адам жоқ сен путин қандай сенсің екеуі бір ағай, бірге ағайындар сияқты боласыңдар ол да ол да әбден мүмкін сенімді түрде айтты иә ол екінші рет сұхбат бергенде айтты мен ешқандай өкінбеймін айтқан сөзіме е оны мен толық қосыламын сен ол оңбаған ғой ол ақымақ сатқын қолды сондықтан ол тағы өтіп кетуі мүмкін мен айтып отырмын ертең мына серік Абдрахманов өтіп кетті мына қайсаров өтіп кетеді депутат болғандар иә. бұрынғы депутат болғандар бар мына зағипа балиева сияқты депутат болды депутаттығынан түсті белсенді болып қалды бірден бірден неш халықтың мәселесі шешіп жатыр қолында билік жоқ енді сондай иә депутат болғанда бұрынғы иә билікте істегендер иә белсенді болып қалды аяқ астынан енді билік жоқ ол белсенді болып тұр белсенді болып жүр ақылдарын айтып жанашырлығын білдіріп халықтың күй жағдайын ойлап соны әңгімелеп соны қозғап а ол депутат болғанда тіпті аузынан ауызда ашылған жоқ аузынан тіл де шыққан жоқ енді белсенді болып жүр көбісі міне сондай белсенділер көп